Hari ini saya mau merangkai Jiuka. Ini rangkaian sudah kemarin live streaming itu sudah dirangkai. Tetapi saya lihat tidak terlalu jelas. Maka dari itu saya bongkar, saya bikin lagi supaya teman-teman melihatnya lebih enak, lebih jelas. Ya, saya akan mulai. Bahan yang saya gunakan yaitu carnation, lalu bunga justisia, ya. bunga statis, lalu ada lagi gebra. Kemarin kita demo pakai gebra yang warnanya uh, orange kekuningan, tetapi saya lihat hampir sama warnanya dengan si karnisian, maka dari itu saya ganti dengan gebra mini yang warna merah hati. Lalu saya pakai uh, eh, root bekia Root brachianya ini biasanya tangkainya lurus tapi ini melengkung cantik sekali. Ya, kita akan pakai nanti. Lalu ada daun. Ini daun philodendron burgundy. Dia memang asli warnanya seperti ini, cantik sekali. Ini udah saya potong, ya. Lalu saya kasih kawat supaya mudah nanti kita membentuknya. Kemudian saya ada satu tangkai kering, tangkai pret, uh, pet, petrea. Petrea ini sudah berulang kali saya pakai, sudah di recycle karena bentuknya indah sekali. Saya suka sekali pakai dia. Ya kita akan mulai. Saya akan tancap dulu mula-mula. Saya anggap ini sebagai frame-nya ya, si daun pilo ini. Mengarah dia ke belakang. Lalu yang ini yang kecil mengarah ke depan. Ya, sebentar saya balik bisa dilihat. Jadi jaraknya ini jauh, ya. Oke. Lalu saya akan pasang rotbekia. Ya. Rotbekianya ini sebagai penunjang frame-nya juga. Saya taruh di sini. Kemudian yang satunya taruh di sini. Ya, ya sudah jadi. Lalu saya akan pasang carnationnya. Carnationnya ini sebagai bunga utama. Seperti biasa dia smile sama kita. Saya pasang di sini. Dia lebih panjang. Lalu ini yang lebih pendek. Smile juga ya. Karena menurut saya kalau semuanya itu cantik dan menyenangkan, betul kan? Nah, lalu saya akan pakai bunga aksennya di sini. Aksennya di sini itu eh, samar-samar uh, aja ya, nitip-nitip aja. Karena Lalu saya akan pasang justisia. Justisianya di sini berfungsi sebagai pengisi atau kita sebutnya di Jepang itu asirai. Juga ngintip-ngintip aja sebagai pengisi. Nah, setelah itu saya akan kasih statisnya. Statis fungsinya juga sama, sebagai pengisi atau sebagai asirai, sebagai penyunting, saya akan pakai tidak terlalu banyak ya, karena praktek ikebana itu memang memakai bunga tidak banyak, tetapi dia sederhana, tetapi punya makna, ya. Nah, lalu kita pakai lagi di sini asirainya di belakang di bagian yang bawah, di bagian yang belakang. Jadi ada ininya, depthnya. Nah, sepertinya rangkaian kita sudah selesai. Tetapi ada sesuatu yang saya merasa belum komplit. Saya mau menaruh satu tangkai kriteria ini sebagai dramanya, sebagai aksennya. Coba kita lihat nanti. Kalau udah ditaruh ini, kesannya akan beda sekali. Iya, ya kan? Jadi cantik sekali, jadi hidup sekali. Karena ini yang tegak-tegak dia pasif, lalu ada tangkai yang sangat dinamis sekali. Kita lihat dari samping. Ya, dia menuju ke depan, look forward. Jadi rangkaian kita itu uh, gembira ya jadi yang lihatnya juga akan senang kira-kira seperti itu oh ya saya lupa wadah ini tadi pakai foam ya kemarin di live itu ada yang tanya apakah kalau kita merangkai rangkaian bebas di Barna ikan Nobo itu harus pakai kensan oh tidak bisa pakai foam, bisa pakai kensan tergantung dari wadah ya jadi rangkaian kita udah selesai ini rantingnya ini uh, eh, melengkung begini cantik sekali dia sangat harmonis sekali dengan uh, ranting si petrea ini jika suka dengan rangkaian saya silahkan share like dan subscribe terima kasih sampai jumpa